bu sarvinozni o'zi ishi nima chaqaloq выписка qiladigan joyga a ishingni qil a bu chaqaloq chiqaryapti men chiqaraman men xo'jalik bekasiman haqqim bor men osma qo'yga ish bo'lsam kutimni qisib o'tiraymi a nima pulga chiqyapsanmi pul olaman suyunchi olaman suyunchi ha ha ha bir hafta bir hafta xizmat oradan izleyelim. Türerim siz. Siz türerim. Girin ona. Ulan yiyin. Nasıl gel? Kusun be. uçurum şey uçurum. Orası uçurum. Gene. Şey kalma bütün orada. Hani her yer mesela. Son o zaman ben oraya geldi. Fıstırlardan çıkardı. Wow wow wow. Okay. Tamam. Bu değil. Ama ne şarkı kılıkına çıkıyordu? Ha, çüramsın. Hem burada durmasını verir mi? Hakikaten. Ay geldi, ulanme. Diliyle mi? Diliyle mi? Uşak falan mı? Maksimum. Osla bu üçüncü. mana mana hozir sarvinoz o'zi asliga farroshlarni ishiga qarash kerak lekin mana vipskaga chiqib turibdi hurmatli glavrach mana ko'rib oling bu qo'lini beliga olib na kattani biladi na kichikni biladi mana sizga fakt hozir mana guvohi bo'lasiz pul kutib turibdi bu hozir mana kirib keladilar ana kattaligingga yarasha mana Ya yo sizga daxli yo'q bu kishi so'nggilardan beri olibdilar